Yes, araw po sa inyo. This is Mr. Once Again Sabi, isang good day with a big smile. Babless day sa ang kamana roon, sa ang bansa. Umaga man o gabi dyan. Always take care. Once again, I love you all. Don't fail to watch this, my new video from the uh, Always. 宝宝爸的兵装。